Dhjetë gjërat që duhet të dini për puthjet Ju lutemi beni subscribe e sato E vetmja gjë që dimë është se duket sikur diçka që na pëlqen ta bëjmë kur e shohim dikë tërheqës ose nëse po ndjejmë një dashuri shumë serioze për të. Ka një numër gjërash që duhet të dini në lidhje me këtë praktikë mjaft të lashtë dhe gjithçka që qëndron pas puthjes me dikë që na pëlqen. A keni menduar ndonjëherë nëse puthja franceze konsiderohej gjithmonë gjëja më interesante për të bërë? A keni menduar ndonjëherë se ndoshta e dashura juaj mund të dojë të puthet pak më shumë se ju? Këto përgjigje do t'i merrni këtu ndërsa shikoni listën e dhjetë gjërave që duhet të dini në lidhje me puthjet. Një Gratë pëlqejnë puthjet më shumë sesa burrat. Në pjesë të caktuara të Shteteve të Bashkuara ka akoma ligje kundër llojeve të caktuara të puthjeve. Një shembull është në vendin Cedar Rapids, Iowa, i cili nuk lejon një grua të puthë burrin e saj të dielën. Katër qytetit Seattle vërtet i pëlqen puthja. Një studim tregoi se njerëzit që jetojnë në Seattle të Shteteve të Bashkuara të Amerikës puthen mesatarisht me pesë, pesë herë në ditë. Kjo është më e mira në vend. Lexo gjithashtu, Dhjetë tradita të Shën Valentinit nga e gjithë bota. Pesë puthja është e ndyrë. Kur njerëzit puthen ata janë duke tregtuar diku nga dhjetë milionë dhe një miliard baktere. Herën tjetër kur të futeni për një puthje sigurohuni që keni pastruar dhëmbët së fundmi, faktike. Com. Gjashtë puthja mund të jetë dhe e frikshme. Për shkak se ekziston një frikë e pothuajse gjithçkaje ka pak puthje. Kjo frikë quhet flemafobia dhe është e rrënjosur në frikën e mikrobeve që kalohen kur puthen. Shtatë, Puthjet e prapanicës është një fyerje e vjetër. Hera e parë që dikush i tha një personi tjetër puthe bythën time ishte viti një mijë e shtatëqind dhe dy. Ishte një mënyrë tjetër për t'i thënë dikujt të shkonte në ferr. Tetë, Majmunët puthen gjithashtu. Njerëzit nuk janë kafshët e vetme që puthen. Majmunët janë parë duke shfaqur sjellje si puthja. Mjaft interesante, ata kanë tendencë ta bëjnë këtë pas një beteje. Me fjalë të tjera majmunëve u pëlqen të puthen dhe të grimohen. Nëntë puthjet e ngulitura. Një studim pyeti pesëqind njerëz për piketat e tyre të preferuara dhe puthja e tyre e parë ishte ndër ato që u kujtuan. Dhjetë puthja franceze dikur ishte një fyerje. Kthehemi në vitet një mijë e nëntëqind e njëzet kjo formë e puthjes që ne e quajmë puthje franceze konsiderohej si negative, sepse ishte një dremitje për një kulturë franceze që amerikanët mendonin se ishte tejet e seksualizuar transmeton.